volem acollir més, perquè podem acollir més i podem fer-ho millor del que s'està fent ara mateix a Europa. Per això també Barcelona eh, ha alçat la veu sempre interpel·lada per la pròpia ciutadania a nivell internacional. Hem utilitzat la veu internacional que té la ciutat de Barcelona, hem anat a la Comissió Europea, hem anat a Nacions Unides, hem anat a tot arreu a denunciar primer els incompliments de les, dels estats europeus, començant per l'estat espanyol. Hem denunciat, per tant, aquest incompliment sistemàtic, però a més ens hem proposat com a solució i els hi hem dit als estats que si no són capaços de fer-ho, si no volen fer-ho, si no poden fer-ho, si no s'hi veuen amb cor, si no ho poden fer bé, les ciutats sí que podem i volem fer-ho.